Ассаламу алейкум туғандар бұл тасманы сөзсіз аяғына шейін көргілі мен сұныш қыламын анткени мен көптен бері ушу чогултуп жүрген ой бүтүмдөрүмдүн ток этер жерин азыр силерге берилген убакытта жеткиргенге аракет кылам бизнес кылуу үшін ақча керегі жоқ деген гипотеза Тағыр айтқанда, эмне үшін бизнес қылбайтын десе көпшілігі ақша керек дейді. бірақ ақша берсең бизнес кете бербейт эмнеге ақша керек дейді ал кээ неге бизнес кылбайсың эми банкроттан коркот банкроттан корком дейді эми араң жүргөндө жөн эле койбоймунбу дейт булардын коркунучунда негіз бар анткени біздің күнүмдүк практикада бизнестердің банкрот болғанын дайым көреміз бірақ шындығында бизнес банкрот болбойт екен башка нерсе банкрот болады екен а біз аны бизнес банкрот болды деп ойлойт экенбиз мына ошону азыр аяғына чейин көрүңүздөр бірақ өте көңіл қойып дыкаттык менен көрүңүздөр чечмелейбиз кеттік. Чындығында мен тренингтерді сұрайым. бизнес дегенде көз алдыңарга эмне келет деп сурайм да мына ошондо көпчүлүк айтат бизнес бул нерсени алып сатуу оңой акча жасоо деп ар несен айтат бирок чындыгында изилдеп келсең Олег үчүн алек тандоодо биз тренингтерде же болбосо кайсы бир инструменттерди иштетип баштаганда маселе эмнеге келип токтойт десе өндүрүшкө келип мен буга байлап эт сатайын дедим эле мен көйнөктүгө турган цех ачайын дедим эле мен бир жерден точка алып ошол жерге коондарыбыз коюп сатайын дедим эле сымал өндүрүш тейлөө же инфобизнести булар бизнес деп атайт үчөөсүн карап көрөлү өндүрүш бул бир баалуулукту жаратуу билесиздер өндіріштік бір цикл болады келет келеді затты станокторго же болбосо дагы кандайдыр бир э, кубат сарптоо менен баалуулукка айландыруу процесси өндүрүш өндүрүү пайда кылуу же болбосо ну тейлөө да тейлөө мына ушул өндүрүлгөн баалуулукту оңдоо жакшыртуу баралына жеткирүү же болбосо жеткирип берүү логистика ушулар бир тейлөө дагы үчүнчүсү бар инфо бул окутуу үйрөтүү есепті текшеру сымал әлектердің ұшындай көптігі көпшілігі мынаушыларды бизнес деп ойлайды туғандар бұл бизнес емес мен азыр түсіндіріп беремін өндіріш бұл балулықты пайда кылуу тейлөө бұл мына ошол баалуулукту оңдоо жеткирүү инфо бұл ошого окутуу үйрөтүү аны жасатуу дегендей ушулардан акча түшөт ооба бирок акча түшүү кандай десе илгери советтер союзунда муну сбыт деп коет эле ызбыт ызбытың бар болса анан кейін бизнес қыл эле то есть клиентің барбы а бул ызбыт реалдылықта эмне бұл сода чекиттери бүгүнкү күндө маркеттер фронда дүкөнүнө тапшырайын дедим эле а же болбосом дордой базарга место алып ошол жерге илейин дедим эле же болбосом мен парикмахерский ачайын дедим эле аны клиенттерге жеткирейин деп аткам же болбосом мен бір оқытайын деген клиенттерді мектептен алайын деп атам то есть бұл қандайдыр бір клиенттерді анық білген клиенттерге иштөө өзгөчө бізде бизнесте бұл не деп айтылады бұл точка ошол жерге жеткирип таратышым керек булочка жасайм өндүрүш булочка жасайм жана аны точкаларга таратам бул ызбыт акыркы жыйырма жылдын ичинде реттер урагандан кийин өзүнүн эгемендүүлүк шарапаты менен кирген рынок экономикасында ызбыт менен маркетингтің ортосунда аябағандай согуш жүріп келді. маркетинг ызбыт шығардың чыгарган шығарған алып апарып клиентке тапшыр каерде точкада Бір точкаларда бір комоктордо бір дүкөндөрдө а маркетинг айтылат жоқ туғандар. Келіңдер башкача иштейбиз биз балулықтың таанымалдуулугуна иштейлик анын аудиториясын табайлык аудиторияға зарыл болған сунушту берелік. то есть маркетинг эмнени айтып атат кардар кардардын муктаждыктары жана аға кылына турган сунуш маркетинг айтып атат ушуну кылайлык туугандар ошондо бизге кардарды биз точкадан емес, жалпы рыноктон табабыз танымалды болу үчүн келе рекламаларды илебиз билбордтарды кылабыз лтр лтрдан роликтерді беребиз адамдары кімге керек болса бізге өздөрү келе баштайт жана биз аларга сунуш беребиз сбыт айтат жок мен аның менен ишим жок муну точкаларға беребиз болды. азыркыга чейин ушундай ойлонот азыркыга чейин точкаларга берет точкаларга берет да акчасын ала албайт точкалар под реализацию алат а буларды маркетинг ишке кирейин десе түшүнбөйбүз эмне кылыш керек ошол учурда бизге аябай чоң бир агым келди дүйнөлүк базар чөнтөккө бата турган смартфон менен келди ал эмне ал интернет келди бизге интернеттин маркетинги такыр башканы айтып атат бүткүл дүйнөлүк рынокту интернеттен издегиле деп атат бир гана өзүңөрдүн бышырган лепешкаңар самсаңар же арды ғана емес қайсыл жерде қандай мұқтаждық бар африкаға эмне керек аргентинаға эмне керек Таласқа эмне керек жалал абадка эмне керек бишкектин онунчу микрорайонуна эмне керек же болбосо жашы мындайларга эмне керек жашы мындайларга эмне керек сақалы ағарғандарға <laughs> эмне керек чачы карайгандарга эмне керек ошону интернеттен изилде керек нерсени таап бер ошондон акча тап деп атат мына глобалдык маркетинг мунуну түшүнгөндөр тез байып атат эмнеге бир эле товар менен алек болгон жок да булар а мына буларчы бир самсаны бышырып алып аны көтөрүп точкага сатып жүрөт кимдир бирөөлөр бир нерсе кылып бир көйнөк тигип алды бир точкага берди ал көйнөктү бирөө албаса турат мына сага банкрот ушул жерде өндүрүшкө акчаны салган анын сбыты кетпей атат маркетингти түшүнбөйт мынаяка кирбейт акчанын баардыгы мына жерде өндүрүштө жатат мына сага банкрот бизнеске акча керек дегендер мына ушуну айтып атат өндірішке ақша керек маркетингке ақша керек білсе бир керек жоқ маркетингке тұрғандар ну интернетке керек бәлкім жол керек бәлкім өзің обедке керек бүгін интернет маркетингке бир керек жоқ біз мұны үш жылдан бері бизнес нөлден деген тренингте дәлелдеп қиналып келе үшін бізге келгенде барлығы мұны ойланып келеді мен бір цех ашышым керек эле мен бір уй бағышым керек эле мен бір коробка жасашым керек эле анан кейін аны мен фрунзеге кантип өткөрөм ошону үйрөтөсүңөрбү жоқ айланайын ананы ұнут биз интернеттен сага жерде эмне муктаждык бар экенин издегенди үйрөтөбүз жана ошого дордойдон алып барып бересиңби өзүң жасап алып барып бересиңби африкадан аргентинага бересиңби аны өзүң кыла бер деп атабыз ага дагы параллельный тренингтерди ачып койдук кытайдан алып келтирип бер сурагандарга мыналар кытайга муктажбы түркиядан алып келип мыналарга бер булар муктажбы вальберске дагы мынаяка коюп бир аудитория сурап атат вальберстен сенин тиги гумусуңду сурап атат мына балдар. биз ушуну түшүндүрүштү бүгүн чогултуп силерге айтып атабыз демек бизнес үчүн акча керек дегендер эмне деди өндүрүш үчүн акча керек бир точка ачуу үчүн керек мага бир сбытка точкага акча керек мага акчаны салдың маркетинг иштебейт анын үстүнө интернет билбейсиң карздар каяктан келет анан банкротсың түшүнө алдыкпы бир сөз менен айтканда бүгүнкү күндө өндүрүштү кереги жок товар менен алек болуп өндірішке кирип акчабызды чыгара албай кыйналганыбыз жакшыбы же болбосо өндүрүлгөн товарды кардарын тұрып жеткирип берсек кызматыбызды алсак оңойбу менимче мынау оңой анын үстүнө бүгүнкү күндө республикалык деңгээлде интернет маркетингті үйрөтүү мектептерден башталса мұғалімдердің құлағына көмекшілерге тренерлер айыл деңгейіне шейін маркетингте интернет барбы жол барбы айылда бүтті мынауны ар адам дамқыла тұрған нәрсе ансыз деле бір смартфон отырып алып құшақташып отырбыз ансыз деле ар нәрсе қылып отырбыз андан көрі біз ушуну иштесек жөнөкөй эле шапалактай телефон менен акча түшөбү түшөт өзгөндүн күрүчүн мексикага сат түшкөн акчага австралиядан кой ал койду меккеге сат анын акчасын дагы бияка алып келип бир нерсеге кыл мына ошентип үйдө эле отуруп дүйнөлүк деңгээлде бизнес қылса болады деп болған үйреніш керек А үйреніш үшін өзіміздің мебізді көндірішіміз керек дорогой менің меем мен ушинтип эле сени багып жүрө беремби бекерге кел экөөбүз иш кылбайлыбы тетик жерде мыктыбекте алтымыштан өткөн бир эжеке ишти баштаптыр обороты мынчага чыгыптыр мунугу институтту бүтүп салпактап жүргөн тиги россияда жүргөн келип туруп эми булар мынуну үйрөнүп жасап атыптыр кеттик биз деле деп үйрөнүүгө чыгынуу гана калды Біз ұшыныменен результаттарды ұшыныменен жасаған үшін мақтанып келетабыз. 3000-ге жақын адамға үйреттік. әлбетті алардың бір қаншасы әлі баштай елек, бір қаншасы кейін баштайды. көпчілігі баштап, аздыр көптір азыр Қырғызстандың рыногында іштей баштады балдар. Кевдер сыртқа шыға баштады. Өндіріш десең, жаныңызда Қытай тұрады, бияғыңызда өндіріші дүгілдеген Өзбекстан тұрады. Мына саған товар. Маркетинг қыл сатушыларды, жеткіріп берушіларды. логистика өні бізде өндіріш өніктіреді дегендер бұл советтер союзынан қалған түсіну екен туғандар советтер союзында рынок жоқ болчу аякта рекламанын кереги жоқ. аякта маркетинг кереги жоқ. мемлекеттік заказ менен иштегенбиз паланча көйнөк тигесиң паланча шым тігесің паланча мектепті құрасың паланча адис шығарасың баардыгынын ордун мамлекет қойып койчу а биз азыр еркін рыноктабыз өндүрүш өнүктүрөт дегендерге дағы бір жолу айтам таластан билесиңер фасоль канчага түшөт канчага сатып алат маркетинг ана алып барып тұрып қанша сомға сатады балшаған ақша кімде қалады ме же ме же қанда. ошоны унутпаш керек туугандар Егер біз тез көтерілеміз десек маркетинг үйреніп даяр өндіріс шығарып қойған балулықтар жеткіріп акчабызды алсақ болот анан ушундай эле өндүрүш кылгыбыз келсе мен өндүрүшкө қарсы емеспін әлі жоқ Алектерді өндірішіміз керек башқа жерде жоқ баалуулугу бізде ғана болған алектердин өндірішіне салсақ меніңше банкрот болбойбуз болбойбуз банкрот егерде егерде маркетингті білсек маркетингті білбесек ну өндіре бересің өндіре бересің өндіре бересің сатылбай складта жатады ақшаң жатады арзан қылайын десең өзүн өзү ақтабайды қымбат қылайын десең албайды ей тұра берсінші десең бұзылады мына банкрот ошондуктан мен айтам бизнеске ақша керек дегендер өндіруші жоқ маркетингтің өзіне келіңіздер үйреніңіздер анан ал жағын көресіздер түшүндүрө алдым ба кимде ачылыш болгон болсо комментарийге жазып коюңуздар менде ушул нерсе ачылды менде ушул нерсе түшүнүктүү болду деп кимде башка ойлор болсо кулагым силерде келиңиздер да сен туура эмес айттың деңиздер угууга даярбыз ну менимче эгерде кимдир бирөө мынго макул болсо маркетингти үйрөнөм десе бизнес нөлдөн тренингине келиңиздер окуңуздар эки айдын ичинде мынауну үйрөнөбүз сын үйрөнөбүз а бул деген чексиз кете берет күн сайын рынок өзгөрүп тұрады. күн сайын жаңы трендтер күн сайын жаңы инструменттер чыгып турат экен әліппені үйрөнүп алгандан кийин андан ары окуш эмне мына ушундай күтөм